الله عليه وسلم وأصحابه والآل أهل المناقب صلاة على سر الوجود محمد وأصحابه والآل أهل المناقب وعصر دواما مدح نقبة ياشم تنال الذي تبغي من الفتح واليسر بيبك غلياب ما دمت قادرا فمدح رسول الله من أعظم الذخر به نال ما نال الرجال مراتبا من الملك العلام جلت عن الحسر شحج باي سمارنا فمدع رسول الله أحمد عدتي محبته في القلب كالنقش في الصخر أيها من دعا الخيرات يا سيد الورى وخاتمنا بالأنبياء ذوي القدر فنحن عند الباب يا سيد الورى بجايكم نرجو الشفاعة في الحشر وليس لنا في اليوم والغد منقذ سوى جائكم في حالة الضيق والوسع فأنت لنا عز منيع ومذع إذا اشتدت الأهوال بالسلب والجهر أغثنا فليس العال يخفى عليكم لآت الوراد إلى سبل الخير إلى يفرحم وعف وزد تفضلا بأفضل مبعوث إلى الخلق ذي الفخر مولاي يا هذا الفضل جودك جدلني عليك فجب العافية يا واسع الستر مرضنا أطف السؤول راجين منكم جميع الذي نبغي من العز والنصر وباب كما وافاه عبد ولم ينر بجودك ما يرجو من الفوز وباب كما وافاه عبد ولم ينر بجودك ما يرجو من الفوز والاجر صلاه وتسليم عشان الورى محمد المختار مخيبني في فهري وأزواجي والآل أنجم ديني وأصحابي مدد غادي ذوي الكفر الحمد لله الذي بجلالي أحيا الأنام ودينه بمحمد الحمد لله الذي بجلالي أحيا الأنعام ودينه بمحمد لم يخلق الرحمن آدم والذي من نسلي إلا لحب محمد رأس الأولى في المجد رأس محمد رأس الأولى في المجد رأس محمد رأس الأولى في المجد محمد أذن لوعي الوحي أذن محمد صلى الله عليه وسلم بأس العلا في المد رأس محمد أذن لوعي الوحي أذن محمد عين امرأة من خلفها مثل الذي قدام عين النبي الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أحسن خلق الإنسان وفطره على صبغة الإيمان معالم للعوالم ومهد العوالم للمعالم وعلى آله وأصحابه وخلفائه أولي المزايا والمكارم ورضي الله عن إمامنا الهمام وحجة الله على الأنام مولانا الشيخ الحاج مالك عليه وعلى أشياخه ووسائله وذريته ومقدميه رضا العزيز المالك رضا لا سخط ولا سلب ولا طرد بعده سبحانك يا رب لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيها الحضور الكريم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته mbokk جنابني سنتي الله subhanahu wa ta'ala julli ci yonent bi muy muhammad sallallahu alayhi wa sallam bokk ci ñi ko seedeel ni lu mu war a leeral leeral na ko ku mu war a gindi it teg na la ci yoon sala ak salam bobu wàcc ci saxaaba yi wàcc ci yàlla wàcce ko ci saxaaba yi wàcce ko ci ñekk ñi nekk kuutaayam ñépp ñu ñaan yàlla ngërëmam bu dul dog yàlla bu mu dañ di ko sotti Mawlana Cheikh El Hadj Malick radiallahu anhu yàlla bu mu dañ di ko sotti lépp lu mu jaboote tàmbalee ko ci ay njabootam yu góor ak yu jigéen wala école mooy daaray Seydina Muhammad continuité daaray Seydina wuutewul ak moom ci dara ndax diine ju bees sosuwu fi dinañu ñëwaat ci loolu waaye li ñuy ubbee rekk mooy dañoo wax jikko jikko nag buñ ko waxee pour mën koo firi mën a xam luy jikko boo delloo ci boroom xam-xam yi li ñu ci wax bari na lool liñ ci taalifit bari na waaye ñu jël ci benn taarif muy benn définition bu benn ci borom xam-xam yi def ni loolu mooy jikko ndax dañu bëgg wax ni jikko mooy fondement bu ñuy mën a tabaxe kon luy jikko d'abord benn borom xam-xam ni alxuluqu sifatun mustaqirratun fi nafs فطرية أو مكتسبة ذات آثار في السلوك محمودة أو مذمومة برام خم خم بابو نينا جيكو بغين كو بغي خم موم نينا ملو لي دون ملو خمني jëmm ji muy nekk ci moom day dëkk ak moom du melow muy àndal tey bu ëllëgee mu taqalikook moom welo muy melo wuy sax ci moom lay doon fitriyatun aw ba mën naa nekk melo woo xam ni yàlla ko def ci moom mu judduwaale ko ndax am na walla bokk muy melo woo xamante ni bii da koo dab ci biir dundam jële ko ci tarbiya wala mu jële ko ci leneen wala ci milieu ba nga bi fa la yàlla dogal mu dunde fa loolu mooy muktasaba muy meloo woo xam yemul fofu meloo la woo xamante bi ay jeexitalam day feeñ ci comportement wu nit ki ca feeñ jamuy feeñ lay nekk feeñ goo xamante ni bi feeñ gu ñu gërëm la wala goo feeñ gu ñu ŋàññi la bu dee feeñ gu ñu gërëm muy moo moom lañuy tudde jikko ju rafet bu dee feeñ wala comportement na mu feeña ca comportement ba ca jëf ya dafa nekk feeñ gu ñaaw ñu tudde ko jikko ju ñaaw moo tax benn boroom xam-xam ni hunaka خلق وهناك خلق نانا خلق ملو بيرل الخلق ملو الخلق دي ملو بيتي ملو بيتي تي جيم جوجو غيس مو تاخاو بو ني مانا واخ ني جيم جي جيم جو mboolem cër yi nga xamante ni bi moom la ko yàlla binde ñay xam lu rafet ak lu ñaaw ña koy nattale te cër yooya la ñuy dem ni bakkan ba nii la mel nopp ya nii la mel loxo ya nii la mel ni nga xam ne noonu ngeen gisee Mawlana Cheikh El xaj Malick radiallahu anhu melale ko Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam melaw biteem bu melaw bite yooyu daje di yépp yu rafet ñu ni kii nit ku rafet la ci biti Lola la borom xam-xam bi wax waaye noonu nga xam ni noonu la ñuy sàmmonteeg melaw biti ngir man cee qualifier nit ci taaram wala ak ñaawam noonu la ñuy ci melo yi ngir man cee qualifier nit ci jikkoom na wala Bahu. mu nekk nag ay melo yo xam ni noonu ñu ko ni cër bu nekk ñu ni rafet na bu dajee ñu wax ni jëmm ji ju rafet la jikko yi nga xamante ni bi moo war a daje ci nit te jamono ji du may duñu may ñu ñu faram ko nee nañu ñeenti jikko la ñeenti mbir la bu jëkk bi mooy alxikma mooy xam-xamu njariñ yàlla nee na wa man yuutal xikmata faqad utiya xayran kathira bu ñaareel bi mooy ashajaa mooy njambaar buñ ko waxee al xikma xikma dafa am lu koy jur quwatul ilm xam-xam moo xam xam-xam moo xam lu ñuy bu jaaree ci li ñuy wax ku mën a settantal la ñuy wax ak la ñuy jëf ak lañu fas génne ca man koo ràññee kooka ci boppam la muy joxe comme meññent mooy la ñuy wax al ku àgg ci ràññee googu داني وخني هذا حكيم حكيم لقد أوتي الحكمة ومن يوت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا ملو وجه دس نخمنتني بي داني وخني يويو يبدأ مات بي داني نك داني أم حكمة نيار الباب كو أم شجاعة نغور نجمبار يونتي صلى الله ليس الشديد بالقوة إنما الشديد من يملك نفسه عند الغضب ku mën a maîtriser mer ñu ni kooku mooy njam jàmbaar ñaareel ba it ak lo ak melo wu ñuy wax al iffa li nekk ci àdduna ci bànneex ki nga xamante ni bi moo ci mën a yar boppam ba téye yem fi ko ci yàlla yemloo kooku dañuy ni dañuy wax ni kooku afiif dafa meloo melo wu ñuy wax lan fegu buñ ca jógee nag ñu àgg ci melo wu ñuy wax al adala al adl bi nga xamanteni bi moy jog di tawfiq yoy yi nga xamanteni bi mom lañuy wax kon ñoyent yoyu al hikmatu wal shaja'atu wal 'iffatu wal 'adl ñent yi bu dajewul ci nit ki ci borom xam xam yi ni nga yenn borom xam xam yi ko wax nenañu koka managula am jikko ju rafet malheureusement ta bi mayewul ñu dugg ci lolu leral ben bu ci nek ndax lu gàtt la ndax ay leral la laaj waaye ñu xame ko noonu ba ñu yem ci foofu ñu bëgg a wax ni jikko jooju ñu wax te wax ni si ku ko bëgg dangay dellu ci école sayidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam te école maam Seydi génnul école booba ci lañuy ñuy wane jikko jooju ci boppam ni nga xamante ni bii noonu la ràbbaloo suñu rakk Mouhamadul Moustapha si bu suñu baye sidil hajj malik modo yalla yalla yok wer gi kérok bi muy waxtan fi o brossé na lolou lal na ko pour wane rek ni l'islam jikko ko taxaju wa ndax yonent bi mo ñëk wax ni inna ma bu'ith li nga xamni moma fi indi man yonent bi sallallahu alayhi wasallam objectif sama ñew fi moy motti li tedd ngay jikko yi loolu rek moo ma yëkkati loolu yi nag borom xam-xam yi jéem ko leeral ci ni nga xamante bi noonu lañ koy tënkee ak arkaanul islaam al xams ni nga xam ni noonu la amee duggante ak lan li nga xam ni mooy mooy euh, ak jikko moo ba muy julli muy koor muy asaka muy aj makka benn bu ci nekk bu ngeen demee ci nusuus yi mënuñu ko leeral lépp ci nusuus mo xam alquran la wala muy sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ci ahadis yi benn bu ci nekk bu ngeen demee ci di ngeen gis bañ koy bañ koy tudd bañuy wax lu jëm ca arkaan yooyu ci ngay gisee ni daanaka la feeñ ñu di ko jëfandikoo ci arkaan yooyu ak la nga xam ni moom la jublu ca bir bokkuñu boo ko xoolee ca biir ba mu jeex la nga yëg ci biir loola mooy ca biir kàddu yooya wala biir ahadis yooya wala aaya yooya mooy lan ni jikko moo tax julli jikko jikko asaka jikko moo tax Kor jiko koor jikko Demaka tax a jóg dem màkk foofu lañ ci yem fi ayat yaa fi waaye comme niñ ko dafa am ay yitte yeneen yu taxaw yoo xamante bi moo tax ba foofu rek lañ ci yem ñu wax rek ni kon loolu yàlla القرآن الكريم ني لا تستوي الحسنة ولا السيئة موتاخ با بو بوغي جام ام باخال رك باخ موي اندي جام باخ موي ام جيكو جو رافل رك قل انه صالح baax dugal na lépp kuñ ni baax nga mënatuñ la wax lu weesu loolu baax baax la ñëpp yonent yi dañoo baax nit yàlla yi dañoo baax keneen dafa baax ku baax dafa baax mbaax a fi nekk moo tax yàlla nee na laa tastawi alxasanatu wala sayia lu baax moo fi nekk ak lu bon waaye na ngeen xam ba ba yàlla di wal bufta lu baax ak lu bon duñu yem mukk fi mbir yi nekk mooy idfa billati ahsan koo mën a taseel nu ak ñaawalam toll na sag rafetal tollu noonu yow wala mu ëpp ko yombul nag koo xamante ni bii tabaarakallah dafa dëkk rek di ñaawal di jëme ci yow ñu sant la ni yow la war a nekk sa attitude bi nga xam ne moom nga war a am ci moom mooy di rafetal jëm ci moom yombul waaye nag مولانا الشيخ الحاج مالك رضي الله تعالى عنه تي غاتال نون لا دوندي موم دونكو تي يونتبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم جانغين تي سير ماي جيل امثله يو غات رك كوم نينكو واخي وقتو وي غات تي ني ني الفو ني ساني اي كادو موتاخ ني ني جار فوف واي يونتبي صلى الله عليه وسلم مثال ميغا nga بي من نكو جيل nañ موم jël والو غوغو جيكو wàllu جيكو jekku كولا توغ الصفح والإحسان من شيم ترضي الإله وللخيرات تغريك كوم نيكو باي لاجي منصور وخي الحاج عبد العزيز العفو والصفح والإحسان من شيم ترضي الإله وللخيرات تغريك نبال ما أقوى jërëjëf moom lañu ci ci ci li ñu tënkoon sax ci la bokk wallahi tabaarakallah kon loolu mawlaana sayidna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ba mu jekkoo moom ña nga xamante ni bii ñoo ñaawaloon jëm ci moom ay bokkam ca makkatal mukarrama ba yàlla ni ko gàddaayal demul madinatul munawara mu toog fa lam fa toog Fukelu atma, ma nga xamante bi mu tolloog fatxu makka ci la ubbi makka sayidna muhammad ànd ak mbooloo yu bari ànd ak doole xudaa xarbiya ba nga xamante bi moom la fa dugge fukki junni nit kenn ku ci nekk taalub ki mu wër makka ñu ni borom na ñun bay boo rek ñu kenn ku pare sa ndax bu yegsee ak fi ñu jaar ak moom man la rafet mukk bay boo kenn ku nekk nu nu golo xam boote doomam waaye dugg sallallahu alayhi wa sallam kàddu ga na idhabu fa antum tulaqa guduna, dem len wax yañ ko wax ak yépp xam ngeen ko bari na luñ koy dem len la wax loola moo jur li am jàmm jafa am lolo ko jur jàmm jooja bañ koy dox ba fii ci mawlaana cheikh alxaaj malik radiallahu an ñëw fii tiwaawan di gan tabaski pap sëriñ mbay net mansour radiallahu euh, euh, nettali na ko fi dem bër wala bërkit ci fani burdu bi kar wax fi keroog ci bi nga bi julli tabaski gannaaw julli ga mu renni ba mu rendee nit wax ba ni képp koo xamante ni bi tokkoon nga ci Cheikh El Hadj Malick radiyallahu na nga yëg ni amuloo lu dul yàpp amoo tabaski yàpp nga am na mu jëfandikoo xam ngeen ko am na lu na ku faj loola am na ku faj loolu waaye ndax daf leen a saraxal taalibe yi ni leen dem leen lakk këram wala nangam wala nangam ah, ah, ah. bu ko defoon wàcc la yonent bi sallallahu alayhi wasallam defoon te jomm te moom tànkam yonent bi nee na fu mu yëkkatee mu teg moo tax ba la doon ak ju dem na mu jëfandikoo ko hadaya jooja mooy lan yóbbul ko ay cadeau ci gàttal yóbbul ko ay jox ko ko yóbbul ko ay jox ko ko moo tax ba kon loolu dañu bëgg a wax ni muy démb di tey képp koo xamante ni bi bëgg nga jàmm sax bab sëriñ bay bés bu nekk gis naa fan yii mboole mbooloo yi fii ñëw yépp ñu leen di wax jàmm ñu ngi koy wax guddi ak bëccëg waaye jëfuñu ko te kenn du ko am ci ay wax jëf lay doon moo tax maam Yuusufa Jóob radiyallaahu anhu dégg naa daana wax ni jàmm a ngi nii dib jalkat jàmm mu ngi nii ci suñu kanam dib jal waaye ku jàmmoowul do bokkoo ci waaw ku jàmmoowul bokkoo ci kon dañu jàmmoo moo tax li pam mansour doon wax léegi moo wax fa sha'nu rijalillahi hamlu adal wara kada falyakun man lil ilahi tashammara waaye képp koo xam ni soobu nga yoonu yàlla ni bëgg ngaa àgg wala yàlla ñor na la ku ñor ku ne te yenu benke jaamu yi na nga yëg ni sag àgg wóorul pour wax ni doo yegg rek ku ku man la yenu benke ñenke yi jaamu yàlla yi mawlaaj maa yeg nee na booy wut yàlla it doo ci gaaw a yegg kon moo tax ñu tëje ko lii pa Mansour wax wa sabr wal afu wal ixsaanu min chemin turdi ilaha wa lil xayrati tugrika mawlaa والفقر فيك ومن أتى يذم ومن بالمدح يطريك jikko yaa ngoog kooku mooy feuille de route ci waa waa jamono niñ koy waxee léegi képp koo xam ni bëgg ngaa dem fenn bëgg nga am sa programme booy doxal dañ naan daf ma jox feuille ngir doxal program binga nga xamante ni moom laa moom la cheikh alxaaji mouhamadul mansour radiallahu anhu bàyyi loon rakkam mawlaana cheikh alxaaji abdul aziz radiallahu anhu jox ma sa xol waaw ndax li mu li ma bëgg ay noppi kese du ko dégg ndax lu nopp taataan ci beneen nopp ba lay jaar dem waaye lu xol taataan dina fa sax kon jox ma sa xol ma wax ak moom loolu la cheikh alxaaji mouhamadul mansour wax ko ba yegg si ci baytu yi maa ngi lay yëgal ni muñ ak jéggale jéllale na nga yëg ni mooy mooy mi ngi bokk ci jikko yi nga xam ni yàlla gërëm na ko neex na ko te moom rek mooy jikko yi nga xamante ni bi moo lay xiir foo mën a toll ci def lu baax waaw والصبر والعفو موتاخ موñ nak yombul motax cheikh al hajj mohammed al mansour nee nañu mas nañ ko mas na laaj mboolooy bis ni leen ndax xam ngeen fuy muñ ban cër mooy muñ ci nit ban muñ ci nit Mam ban cër mooy muñ ci nit Mam Mansour radiyallahu ba mu ko laajee am na ñu ni xelam am na ñu ni xol yi am na ñu ni làmmiñ yi am na ñu ni benn benn yi waaw ba mu yeggee mu ni ku ni làmmiñ la dañ nga dañ nga tontu la nee na làmmiñ mooy muñ làmmiñ mooy muñ nit lu mu tudd muñatu ko nit lu mu xas tudd muñatu ko loo muñ kenn du ko dégg yàgg yàlla rek lay doon kon nag muñ a ngoog جلي جللي فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامري وان عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير كون يالا يالا ماي جيكو يوي جيكو رافيت يوي بنتي مومو مانا دون مانو لا ام جام تي جيكو جو رافيت امو فا شيخ الحاج مالك اك نجابوتام نوني كويو كويو نرميل تي لاني لا نرميل جيكو ياغي ني غن لا يارو ديزا كليفا nga nangam wacc lol noy lol bari njariñ lol te nak mbir yi dafa am lo xamni do ma damay yal yonenti yonent ba muy wax izhad fi ma dunya fi izhad izhad fi dunya yuhibbuka allah wazhad fi ma inda an-nas yuhibbuka an-nas dëddul aduna ba yàlla bëgg la deddul li ci loxoy nit ñi ñom nak dañuy dëdd li ci loxoy nit ñi ba pare bokk ak ñom li ñu yor ak koku nak il faut nga sopp ko moom waaw dëddu la li nga yor ba pare wëlbatiku bokk ak yow li mu yor moom kooku moom fooy jaar loo nekk nekk njaayeen sopp leen waaw loo nekk nekk njaayeen na nga maa def fokk sopp leen kon ba bokk yi yàlla na yàlla may cofeel googu ci gàttal def ñu taalibe cheikh na ahmed tijani radiallahu anhu yu yem fi ñu leen war a yem fi war a yem yu yem war a yem yem war a yem mooy lan sëñ babacar si nee na radiallahu anhu képp koo xam ni weesuwuloo xeeb weesuwuloo naw da ngay toog fa nga jëm fa nga dëkk képp koo xam ni weesuwuloo naw naw dara naw jëf dem fenn naw la fa nekk mu mel ni xeeb la nga jóge yow la nga fa fekk nga naw ko weesuwuloo xeeb te mooy jóge fi nga jóge fekk fa dara xeeb loola ndax fa nga jóge moo la ëppal moo la ëppal solo nee ñaar yooyu ku ko moytuwul ku ko ku ko manula muñ ku ko da ngay toog fi nga dëkk foo dem xeeb la fa ne tooñ nga borom te tariqa bi moom foo dem naw la fa nekk ñu nangu la nga yoroon yàlla na yàlla musal ci loolu hada wa billahi tawfiq wasalaamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatu wala école am mooy daaray sayidna muhammad continuité daaray sayidna muhammad la sallallahu alayhi wa sallam wutewul ak moom ci dara ndax diine ju bees sosuwu fi